Hey guys, kali ini Pak Cik cuma tayangkan clip-clip saja untuk tema kita kali ini yaitu pekan baru dalam gambar. Silakan menikmati. Check the mic and make sure it sound right, boys. sound right, boys. sound right, boy. sound right, boy. Guys, untuk beberapa lokasi itu banyak sejarahnya. Nanti kita kupas di video yang lain ya. Oke, okay, see you in the next video. Bye.